yafqahu qawli amma ba'du Para kiai, para sesepuh, ibu-ibu nyai, kanca-kanca guru, kanca-kanca santri, wali santri sedanten kemawon ingkang dipun mulyakaken. Saderenge dalem matur monggo sareng-sareng maos Fatihah nyuwun dumateng Allah, mugi-mugi kula sampeyan kanca-kanca derek-derek ingkang sakmenika lagi sakit muga-mugi enggal dipun paringi sehat Engkang lagi susah muga-mugi enggal dipun paringi bungah al-fatihah Bapak Ibu wonten ing malam menika kula jenengan diajak kalih kanca-kanca panitia ngamontenaken acara haul. acara hall menika ingkang paling pokok kalih nomor setunggal ndongaaken sederek kita ingkang sampun kabundut nomor kalih eling mati niki penting sangat Bapak Ibu pertama ndongakno kanca ingkang sampun kabundut pancen tiang pecah niku butuh dungo, nemen butuhe sampai kanjeng Nabi nek dawuh niku mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariq al mutaghawwis yantadiru da'watan talhaquhu mi walatihi min akhihi aw faidan fa idza lahiqathu kanat ahabba ilahi min ad-dunya wa ma fiha wong mati nok kuburan iku nasibe kaya wong kerem tawe-tawe jaluk didudut rupa donga donga sangka anak sanak kanca nek ana donga sangka anak sanak kanca donga iku regane luwih larang ketimbang regane donya saisine dadi wong mati ku nek gedongakne iku seneng ngene ngungkuli diweni donya saisine Nah, butuhe wong mati nang dungon niku kaya wong kelelep tawe-tawe njaluk didudut. Niki kebutuhan sing gak kenek disemayani. Nek ana wong lesu butuh mangan, kenek ditunda sak jam, setengah jam, sabar sih durung mateng. Ana wong kelelep nang njaluk tulung tolong tolong sama ngomongi sabar sik yo aku tak ganti kathok mboten saged mboten saged kudu sadek saknyet saking butuhe lah wong mati butuh donga niki kabeh mboten kula jenengan mawon nabi niku nggih butuh donga mulane kula sampean dikongkon sering-sering no Kanjeng Nabi. Lha Kanjeng Nabi kok butuh donga apa kurang ganjaran? Mboten. Kanjeng Nabi niku kagungan rencana ageng kepengin umate kabeh niku mlebu swarga. Kanjeng Nabi benjang niku mlebu swarga. Badhe mlebet swarga medal. ndoleki umate bek menawa niku benjang kenging ngaturan. mboten saged mlebet swarga mboten nangsal mlebu swarga nek santrine dereng mlebet abote nah, dadi kiai ngoten niku merga kiai iku dadi ketua rombongan sama nanti derek rombongan bis ketua rombongan itu mbak tenang terus lunggu nok bis ngenteni anak buah anggota wis podo munggah jadi kiai kiai itu mbak tenang asal melebu suarga nek santri nek durung melebu mulane kiai kiai nek kapundut saman bantu dungo niku saya nggak ada tugas ageng nah apa bedanya nabi karo kiai nggih nek nabi niku senajan umatnya durung mlebet Nabi sampun mlebet. Mboten napa-napa. Sebab kan Nabi niku senajan sampun mlebet, mangke medal malih. Seje karo kiai nek kiai niku nek santrine durung mlebet, kiaine mboten angsal mlebet. Mergo kuwatirno engko nek oleh mlebet ora bali. Faham nggih kanten? Hmm, nggih kiai ki nang oleh mlebu sadurunge santrine. Niki nggih kuwatirno ngeruh enak enak swarga ora. Bali. Mulane kena aturan ora oleh mlebu ning gak santrine wis mlebu. Saman ngrungokno nggih ngeten. Ah, nggih. Eh, semoga-moga kula sampean iki diparingi slamet dening Allah. Nah, kula sampean iki nek gelem ndongakno wong sing wis kapundhut, insyaallah kapan-kapan kula sampean mati, akeh sing ndongakno. Umpama kula sampean mati kok gak ana wong sing ndongakno, niku mangke Allah ngumpak malaikat ndongakno kula sampean. Aja cilik antine. Allah ngumpak malaikat Ndungakno kula sampeyan. Sebab wong-wong wis doa rasa-rasa Ndungakno wong mati. Niki setunggal. Nomor kali acara hal menika eling mati. <coughs> kula sampean niku dipesen kali Kanjeng Nabi dikongkon eling mati niku wayahe mati mboten. siap-siap mati. Nek namung eling awake ape mati niku dereng cukup. Ah, akeh wong eling mati tapi kelakuane selek kaya bakul maisan. Niku ya suwering eling mati tapi kelakuane kadang ya ora apik malah ndongakno wong mati bareng. Jadi eling mati ku siap-siap mati. Sedina wengi ping rong siap-siap mati ramati ya wis pokoknya si siap <clears throat> mergo mati ki ukuran ukurane wong niku tengene matine jenengan nek eling to dawuh kanjeng Nabi awakmu aja kaget nang apike wong enten ana matine wong iku ora jelas iso rubah Ojo kaget nang nakale wong entenono matine. Mati niki dadi ukuran. Mulane ana istilah husnul khatimah, ana istilah suul khatimah. Akhir. Mati ku koyok foto, koyok foto. Wong iku nek matine pas apik niku hukume apik terus. Wong iku nek matine pas elek, hukume ya elek terus, kaya wong foto. Saman iku difoto wong jenenge lambe kak mengomingkem. Tapi dadine foto ya pas jebrete niku. Jebret kok mongop dadine foto ya mongop terus. Mulane foto nek kadung mongop iku ora kena diingkemno. Jebret kok mingkem dadine foto ya mingkem. terus mulane foto-foto nek kadung mingkem ra di angapno Nah saniki langkah kula sampean terus pundi ya wis siap-siap mati lan usaha dadi wong apik nek kula sampean kok sida dadi wong apik engko disenengi Allah wallahu yuhibbul muhsin sini Allah seneng karo wong apik nah sing mateni kula sampean niku Allah <clears throat> nek Allah seneng nang kita engko engko Allah sing milihno keadaan kita sing pas apik tukang foto nek seneng karo wong sing difoto iku biasane nek ape moto kondose dipancerno sing apik siap-siap dek siap satu dua iya meripati rodok melek sithik heeh mengsem iya siap jret ngoten niku tukang foto sing seneng karo wong sing di foto dipilih no sing apik lah tukang foto nek gak seneng karo wong sing di foto biasane ora dikandani mau diinceng dinteni eleke engko nek angop nah mulet terus merem-merem jret ngono kok malah hasilnya kaya tekek kecepit ngono. Nggih siap-siap mawon dadi wong ape annasu yamutuna ala ma'asu wa yub'atsuna ala ma siap-siap Bapak Ibu ingat dipun muliakan mati ini ku apik nopo elek Nen? mati ini ku apik nopo elek mati ini ku apik tapi uang ini gak paham kadang-kadang mati ku jadi elek sampai ada omongan ya apa tonggomu kok mati tuturannya angel loh deh Aku wis bolak-balik ngandane ora digatekno, ya mati ya. Berarti mati kanggo wong sing tuturane angel. Padahal nabi-nabi ya kapundhut, mosok ngono ku tuturane angel. Mulane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Al mautu tuhfatul mukmin." Mati ku jajane wong mukmin. Dadi wong mukmin kok mati niku marane jajan. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia itu panggonan amal, akhirat itu panggonan bayaran. Berarti wong mati itu aslinya marani bayaran. Mbok faham bukan? Al mautu tamamun nikmah, mati ku nikmat sing sempur sempurna. Muga pegawe negeri tanggal 6 mati. Nih. akeh senyume sehingga wong nek apik ku biasane matine pas senyum senyum puncak kebahagiaan <clears throat> Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Moga-moga kula sampean mati niku pas apik amin ya robbal alamin Nah menungso iku iso apik iso elek niku ana setel-setelane setel-setelane Setel-setelan ini tenpundi ten ati wong iku ne ati ne ape obah sa obah ape wong ne ati ne elek obah sa obah elek wong iku ne ati ne ape ngomong sa ngomong ape wong ne ati ne elek ngomong sa ngomong elek Mulane al-lisanu mir'atul qalb lisan niku cermin hati Sama nih pengen roh wangi apik tanya le ati nih. Rumah ngomong ane, kau betoro. Wangi atine apik, nih apa? omong yo, apik. Wangi ati nih elek, merucut omong yo, elek. Wangi kuni ati nih apa? Yo ngarani wangi ireng nang ireng iso, tapi ramen tolo model. Aku ireng masuk. Ah, sopo ngarani ireng. Nek kuninge ora dek, manis sampean. Ya. Wone atine elek ngarani wong ireng nang ireng kurang lega atine. Aku ireng Mas, ora ireng dhek ya gosong. Wane atine elek. Ya ngono-ngono dhewe. Nah, saniki monggo kita bahas masalah ati. Ati niku nek jero ati kono ruangan kosong. Nek jero ati kono ruangan kosong. Niku titik anti nah ono cendelone loro nok kiwa karo nduk tengen sing tengen dijogo malaikat sing kiwa dijogo setan jadi setan itu njogo cendela kiwa malaikat njogo Cendela tengen Nah malaikat itu pengen mlebu ruangan ati wau. Karepe ya apa? Nyetel atine wong dadi wong apik. Supaya wong iku dadi apik, ngene dadi apik dadi balane malaikat. Setan pengen mlebu nyetel atine wong dadi ati sing rusak, ngene dadi wong elek dadi balane setan. setan itu seweneng nek petuk wong nakal mergo petuk bolone terus setan iki kapan mlebu ten ati malaikat iki kapan mlebu ten ati niku ternyata tergantung kula sampeyan kula sampean niku nek duwe krentek api ten ruangan kosong niku muncul hawa ambune wangi niku alami Allah sing gawe hawa ambune wangi ngene metu hawa ambune wangi niku mangke malaikat mlebet mergo malaikat iku ambune wangi seneng wangi mlebet setan ngado kula sampean nek duwe krentek elek niku malaikat medal mergo malaikat itu gak seneng elek mergo elek niku metu hawa basin malaikat medal malaikat gak seneng karo basin-basinan setan mlebu mergo setan niku ambune basin seneng daerah sing ambune basin setan niku modele kaya curut curut itu ambune rawenak suweneng karo daerah sing ambune ora enak. Mulane kamar kok dileboni curut, iku asline kamare ambune ora enak. Curute mlebu. Ngene iki sampean usir nggih buyar, tapi balik malih nek kamar iku sik ambune ora enak. Niku tergantung sama, Saman nih kretek ape metu hawa wangi, nih kretek elek metu hawa basen. Niki alami, alami kaya meripat meripate sama nak biasa mergo sama suwedi terus meripate metu banyune niki alami kaya lambe lambene sama nak biasa ngene dipinginan apa nang nemen terus metu banyune lambe Opo cor kene aran uh, uh, sampai ngiler <laughs> terus ndoweh uh. niki alami. Dadi niku tekone setan yo sampean dhewe sing ngundang, tekone malaikat yo sampean dhewe sing ngundang. Nek malaikat siap diundang, setan siap diundang. Kan ngene wis ati sampean resik wangi disambangi Allah ati sampean. Mergo atine wong mukmin Kolbul mukmin baitur rahman Atine wong mukmin iku daleme Allah, disambangi Allah. <clears throat> disambangi Allah. Menungsa niku keluargane Allah. Dadi Allah sering nyambangi. Disambangi. Nek resik ambune wangi. Disambangi kali Allah. Sama nate kok dicipi. <clears throat> ora pas salat, ora pas maca Quran, ora pas wiridan. No ati kok ono. Serut eling Allah. Nate nggih ngoten niku. Serut eling Allah. Niku disambangi Allah. Cuma ora suwe dilu ilang neh niku arane gangguan sinyal. Lha kok gangguan sinyal? Mergo kurang res. resik. Iki nek resik wangi bagus gak ono hawa-hawa sing basin, ora duwe krentek elek, resik. <clears throat> Terus niku sinyale Allah niku. Kaya dawuh Kanjeng Nabi, <clears throat> kaya dawuh Kanjeng Nabi mengiming kula sampean. Bener meripatku turu tapi atiku mel melek. Kanjeng Nabi ngoten nak, kula sampean napa saged ngoten? Saged. <clears throat> Pancen rencanane ngoten. Kanjeng Nabi ku contoh-contoh sing kenek dienggo contoh. <clears throat> Soale kadang-kadang ana wong ngomong, "Kanjeng Nabi biyen iku ngene, wah iku nabi." Masa awak dhewek padakno ya ora iso. Lah omongane niki ketoke biasa, tapi ku banget salah kaya-kaya nabi ki contoh sing ora kenek dienggo contoh. <clears throat> Akhirnya kalau sama tilem turu anti tetap Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah koyok jantung wonge turu jantunge urip <clears throat> Allah Allah gak sholat pas ora salat ya Allah Allah pas salat ya tambah gede sinyale Allah Allah Allah nah ini wis ngono mati langsung ketemu Allah mergo asline dekne wis jejer Allah Allah janji ana jali suman dakaroni aku siap ngonconi wong sing dikir nang aku koncoku jadi mati ketemu Allah ketemu koncone Allahumma sholli ala Muhammad. Terus saiki langkah kula sampean napa? Langkah kula sampean niku asline gak apa lapo <clears throat> Namung dikongkon Ngilangin jabuti krentek elek. Di kerentek elek jabut, di kerentek elek jabut, di kerentek elek jabut. Astagfirullahaladzim. Di kerentek elek astagfirullahaladzim. Cepet dijabut. Atiku kaya sawah, sawah iku tukul parine, tukul sukete. Sing nukulno pari ya Allah, sinukulno suket ya Allah. Nah, kula sampean terus pundi langkah kita? Iki nek dimbarno pari karo suket dimbarno panane, suwe-suwe yo menang. Menang sukete. Lah langkah kita terus pundi? Njabuti suket. Nek iso parine akeh, nek gak iso pariku sak cukupe sak onone, nek gak iso akeh ya sak onone, sing penting sukete resik. Ngono nek sukete resik parine lemu, ngono lemu mentes, ngono mentes rontok dadi tanduran anyar, rontok dadi tanduran anyar, akhirnya sawah iku beg pari. kelemahane menungsa niku napa klirune menungsa niku suwenengane gedhekno apike eh, gak patek seneng resiki eleke niku kelemahane menungso padahal Allah sampun dawuh qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha wong bejo iku wong sing telaten ngresiki eleke eh. Kiai Ibnu Athaillah ngendika, "Nek ana wong kok gedhekno apike ning ora gelem ngresiki eleke, iku koyok madu." Madu ku senajan api, nek ana racune ora ana regane. Paham nggih ngene Madu ku senajan apik kaya apa manfaate gedhe nek kecampuran racun wis ora ana regane. Nggih namung jabute krentek elek. Ya dijabute ya. Lah kula sampean niku nek wis sewadar ngeten iki, nek wis sewadar ngeten iki, wis ora roh eleke wong liya. Kok ngrasani wong Ya belas boten saged. elek eleke wong lho ra iso kok ngrasani. merga wis kadung madhep nang awake dhewe wong iku nek madhep ngulon gak roh etan nek madhep ngetan gak roh kulon wong iku nek mikir elek wong liya ora roh eleke dhewe nek mikir eleke dhewe ora roh eleke wong liya tuba lima sakolahu aibuhu an uyu binas bejo nek ana wong telaten metani eleke dhewe sampe gak sempat metani eleke wong liya kok ngrasani wong roh eleke wong lho ora ana waktu nah wong ngene iki biasane petuk sapa ae mengsem petuk sapa ae mengsem mergo ora roh eleke wong ngali wong ketok api-api sing elek namung awake dhewe yaron nasa qad najau wa yaron nafsahu qad halakat dadi ningali wong ketok apik-apik ningali awake dhewe durung apik dadi petuk sapa guyu petuk bojo guyu petuk anak guyu petuk tangga mengsem mergo wong-wong iku apik-apik aku sing durung apik nah niki butuh ngati ngaji. Nek gak ngaji mboten saged. Mergi napa? Kula balike malih, ati kaya sawah tukul pari tukul suket. Lah kula sampean dikongkon jabuti suket. Jabuti elek. Lah iki nek gak ngaji ra roh apik ra roh elek. endi sing kudu tak resiki endi sing kudu tak rumat ora ngerti nek ga ngaji mulane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh annasu rajulani alimun wa mudallimun la khaira fi man siwahuma wong sing ana harapan dadi wong apik ku mok wong loro siji wong alim nomor loro wong gelem ngaji dadi sing ana harapan Dadi wong apik ku mau wong loro. Siji wong alim, nomor loro wong gelem ngaji. Iku engko iso bedakno endi sing apik, endi sing elek. Kathik nyuwun sewu sampean nek petani insyaallah paham. Ana suket iku nah rupane kaya pari. Wonten mboten? Lho, nggih. Dadi ana elek ketek kaya apik barang ki wonten. Ikine gak ngaji mboten ngerti. Ya ngaji terus. Alhamdulillah muga-muga pondok niki terus ditambah-tambah dening Allah barokah. E. Barokah pondoke, barokah gurune, barokah santrine. Ya Allah, barokah wali santrine terus muga-muga sampean dongakno pondok niki. Mergo wong ora iso dadi wong apik nek gak ngaji. Nah niki Dek, Gus, Bu, bu, sing penting ngaji. Alhamdulillah. Kula jenengan niku wajib ngaji. Ora paham rapopo. Sing penting ngaji. Ora paham ya wis, paham alhamdulillah, ora paham rapopo. Kita niku wajib ngaji, sing penting ngaji. Ya kaya wong tombo, ora waras ya wis, sing penting tombo. ora wareg ya wis mungan mangan nek sesek wareg-wareg dhewe dadi santri-santri zaman iki mondok serodok suwe kok durung iso apa-apa aja susah biasa mawon susah nek aras-arasen ngaji ora iso ya wis pokoke ngaji lah wong iku nek sregep ngaji nek mergo ngaji ku taat kewajiban wong nek sregep ngaji senajan gak paham-paham niku mangke Allah dhewe sing nangani allamallahu malam ya'lam engko Allah dhewe sing maringi paham lah wong ini biasane ora iso cerita tapi iso ngrasakno pancene wong iku macem loro ana sing cerdas gampang paham ana wong ketul angel pahame lah wong ketul kok gelem ngaji terus engko ya ketule tetep ketul tapi engko difahamno dhewe dening Allah dene ra iso cerita tapi iso ngrasakno sehingga aja kaget ana wong ora iso nerangno agama ya ora iso belas wong kethul tapi dikongkon ngrasani wong lho ora iso emoh-emoh tenan ngerti paite maksiat legine taat ngerti kon goro ya ora iso nak goro nak sithik-sithik kanggo pantes-pantesan nggih mboten saged mergo manise taat pahite maksiat iso ngrasakno tapi ra iso cerita lah wong sing cerdas niku ulang-ulangane penak tapi ini akhlake ra tepak niku kadang-kadang iso cerita tapi ra iso ngrasakno Mulane aja kaget ana wong iso nerang-nerangno agama tapi sik ngrasani wong ngendino. Wonten apa mboten? Nggih. Niki iso nerangno agama. Hmm, tapi ngrasane wong. Iku iso crita ning ra iso ngrasakno. Ya iso nerang-nerangno tapi sik gorok. Ya iso nerang-nerangno sedekah tapi senengane ngejak urunan ning ora gelem urun. iso nerangno tapi ra iso ngrasakno Bapak Ibu ingat dipun mulyakaken sayange lho sayange kula sampean kok gak eruh wangine taat basine maksiat. Kula sampean nggorong ngono rada enteng. Lho kok hawane wangi berarti apik. Lho kok hawane basin berarti elek. Ning kula sampean gak disudahno niki kawelasane Gusti Allah. Umpama kula sampean disudahno lara, kula sampean gak kuat. Biyen iku ana kiai kuwi pengen roh wangine taat, basine maksiat. Dituruti Allah, nangis nangis. Mergi napa? Ora kumpul wong. pengen nang masjid jamaah niku mboten saged. Mergene nang masjid nang ana wong ndek krentek elek ngono mambu buasin seng mukok-mukok ora kuat. Beda kali Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi paham. Iki wong basin iki wong wangi paham Kanjeng Nabi cetha, tapi Kanjeng Nabi kuat. Mergo lha kok Kanjeng Nabi kuat? Saking gedene cintane Nabi nang umat. sampai bahasine umat kanjeng Nabi kuat. Bapak Ibu <clears throat> niki pentingnya ngaji. Jadi sama nek kepengen duwe anak selamat dunia selamat akhirat ngaji. Sama ngaji no. timbarno sak urip-uripe. Cek ngerti apik ngerti elek. kapan iso nglakoni apik kapan iso ninggal elek nek gak ngerti apik gak ngerti elek saiki terbukti akeh wong sing gak gelem ngaji ngawur-ngawur kok ngawur-ngawur sampai aneh-aneh ngono mergi napa karepe tok digewedhekno tapi ra gelem ngaji Bon. ana omah nah niki tambahan tambahan sithik <clears throat> ana omah gak dileboni malaikat iku omah sing nang jero omah iku ana asune ana gambar hewan ana anak wali wong tuwa <clears throat> omah nang jero omah kok ana asune utawa ana gambar hewan utawa ana anak wani wong tuwa malaikat sing rahmat mboten kersa mlebet <clears throat> malaikat sing rahmat lho nggih mboten malaikat Israel ane malaikat Israel biasa mlebu-mlebu biasa <clears throat> zaman sian ya cerita ana malaikat Jibril bertamu ngene Kanjeng Nabi. Akhirnya malaikat Jibril mboten kersa mlebet ten teras. Kanjeng Nabi, "Oh, malaikat Jibril, monggo mlebet mboten kanjeng Nabi kula mboten purun mlebet dalam jenengan wonten napa omahe sampean ana asune terus kanjeng Nabi mlebet tibake estu ana asu turu nok ngisor dipane kanjeng Nabi <clears throat> asune tangga <clears throat> ingon-ingon asu asal apa mboten asal tapi aja dilebokno omah gawe no kandang nek jaba iku ene ana manfaate kanggo jaga sawah jeng napa ngoten nek mlebu omah niki malaikat mboten kersa mlebu nomor kali omah sing nang jero omah ana gambar hewan kaya manuk, ula, sapi, barang ngoten niku. Niku malaikat mboten kersa mlebet. Terus nomor tiga anak wani wong tuwa. omah kok ana jero omah iku ana anak wani wong tuwa malaikat gak kersa mlebet nah si rugi sapa anake ya rugi wong tuane ya rugi mulane kula sampean aja sampe duwe anak wani wong tuwa Yai Hamid Pasuruan zaman siyen niku nek ana tamu saking tebih ditangleti awakmu rene iki wis pamit wong tuamu dereng ye aja mlebu omahku ya nek njaba ae mboten asal mlebu mergo omah nek klebonan anak wani wong tuwa malaikat sing nggo rahmat medal <clears throat> nah kula sampean niku nek iso duwe anak aja aja sampe duwe anak sing wani wong tuwa kula sampean niku nek iso dadi wong tuwa sing disenengi anak aja dadi wong tuwa sing diwedeni anak nek iso iku wong tuwa rawuh ngono anak guyu Alhamdulillah Bapak rawuh, Bapak rawuh ngono anak metu oleh ganjar haji, wong tuwa dipethuk oleh ganjar haji. Aja sampai wong tuwa rawuh anak tambah susah. Ya Allah wong iki rene neh astagfirullahalazim. Wis kacau, kacau, kacau, kacau. Wis ruwet iki mboke rene iki ruwet ya aja sampai mata. bon bon bon. Niki telung perkara iki cara zahir ngoten. saiki cara batin saiki cara batin sing dimaksud omah niki nopo sing dimaksud omah niki cara batin sing dimaksud omah niku ati sing dimaksud omah iku ati atine wong niku gak dileboni malaikat nek atine wong iku sik nyimpen sifat telu <clears throat> sifat napa telu iku sifat asu sifate gambar sifate anak wani wong tua <clears throat> asu niku napa al kalbu huwal ghadabu muring-muring dadi wong iku nek ngamukan angel dadi wong apik wong ngamukan ana sahabat matur ausine ya Rasulullah kanjeng Nabi kula jenengan tuturi la takdhab faraddada mirara la tahdab aja ngamuk aja ngamuk aja ngamuk terus nomor loro napa gambar surah surah niku napa as-surah hiya dunya ad-dunya hiya surah dunya niku lho dunya niku lho surah gambar dunya iku gambar akhirat kanggo nerangno isine akhirat dunya niku gambar mboten tenanan Allahumma la aisa illa aisul akhirah urip sing tenanan ben jan akhirat nek dunya iki nembe gambar percontohan terakhir anak wani wong tua anak wani wong tua sifat anak wani wong tua niki ora iso dadi wong apik mergi napa anak kok wani nang wong tua iku anak sing rapi pengen dadi wong apik menungso kabeh niku nguwerti, nek wong iku sangka Allah nang donya iku liwat wong tuwa. Lah saiki wis nang donya pengen sambung karo Allah ya liwat wong tuwa iku dalanmu. Wong tuwa iku mbapik mbok elek iku tetep dalan rendone Allah. Nah, ono wong kok wali putus hubungan karo wong tuwa, iku wis tandha wong ra pengen apik. Ngelane malaikat mboten kersa mlebu nang atine wong ngono ku. Nggih sampun muga-muga ngaji niki wonten manfaate. Kula nyuwun agungipun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi